Ayo, ayo. Kedua, surat Ar-Rahman. Ahmad Sahal, Sugiono, sahibul Wafa. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Thank you. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك صراط عليهم عليهم يا رب العزلات